Bueno amigos, buenos días. estamos aquí en Delhi otra vez. Hola. Eh, estamos en un lugar que se llama Parang. Esa es la parte de mochileros. Esta es parte de Old Delhi. Mire este desorden. Obviamente uno dice, no, esta cosa es de locos. Y es. Pero bueno, este buscamos un lugar, tenemos dos días, vamos a de pronto ver una que otra cosa que nos falta <laughs> del Delhi y bueno, dar una vueltita por aquí en Parang a ver qué, hay aquí. Esto es parte del, del bazar, eh, Main Bazar, donde básicamente hay todo tipo de negocios, todo tipo de hoteles tipo mochileros y dar una vueltica en este cuento a ver cómo, cómo es. Ya llegamos aquí entonces al Lotus Temple. Eh, es tan visitado como el Taj Mahal, eh, también por muchos locales, entonces no puede faltar la visita a este monumento. Ok, eso es un buen dato. Ah, de hecho, que, como dice Marga, casi tuvo las mismas visitantes del año pasado de Taj Mahal casi todos los eh, turistas son indios, pueden ver aquí, poquito turista, pero no, sí sí hay. Lo que pasa es que para ellos, como es un templo, ah, pues es importante para ellos. Es gratis, algo bueno también para decir. Eh, y el turista no hacen fila porque la fila es bien larga. Hoy es eh, sábado, perdón, domingo y pues como pueden ver es bien eh, entonces pues eh, no, no, madrugamos porque nosotros apenas llegamos hoy de San sala eh, entonces eh, son las tipo las 11 y media, entonces pues el calor es, extremo más que el primer día que llegamos aquí a, Nueva Delhi. Yo creo que estamos a unos casi 50 grados, Sí, 40, 44 dice que puede llegar hoy. Eh, pero mire, va a hacer un pequeño zoom ahorita para mostrarle lo bonito eh, de este templo. Es que es muy diferente, es algo muy... Ah, es moderno. Sí, moderno, pero es eh, imponente, es muy bonito. Entonces, pues no queríamos terminar la visita de la India sin conocer el, eh, el Lotus Garden. vamos acercándonos y se ve bastante imponente. La verdad es bien bonito. Hay demasiados turistas. Miren la fila. Y todos son gente local. Pues estamos llegando. Y es bien imponente esto. Lo grande que es. Wow, divino. Bueno, no dejaron tomar fotos ni hacer video adentro pero bueno, les quiero mostrar el Lotus Temple. Más cerquita. Son bastante estrictos con, la toma de fotos y el video dentro, entonces no dejan. Tienen que venir para que lo puedan ver ustedes mismos con sus propios ojos ya salimos, es muy bonito, lo que aprendí yo es que no es de ninguna religión, eh, es de todas las religiones, la gente que entra ahí es a orar, no deja obviamente tomar fotos, tampoco zapatos, es algo muy importante para los eh, en, los templos. Eh, sí, vale la pena verlo por la estructura que tiene, las cosas, y bueno, es parte de él de hecho, eh, como pues dice, sí es una, dice que esta es una casa de oración para un lugar y oración y meditación de todas las gentes de las religiones y las razas. En la de sus portales, la voz de la humanidad siempre estará eh, subida en oración y glorificación del creador del universo. Entonces sí, amigos, es eh, obviamente una es un lugar de religiones eh, de todo el mundo. Eh, entonces sí, es una cosa, una, cosa bonita que es donde no se ve ningún tipo de, diferencia de las de religiones. Muy bonito, además el mensaje es bien bonito porque aquí en la India una frente importante que la religión y además cómo la gente vive aquí respetando las religiones de las demás personas. Todos viven en paz, o sea, No existe el problema que existe en otros lugares del mundo. Sí, amigos, como siempre, ese es el mensaje que siempre dice la India. Aquí la tolerancia de la religión es algo maravilloso. Bueno, aquí estamos en Parán, ¿cierto? De locos, ¿cierto, Margaret? mucho comercio. Ahí vamos con... ese este es de locos esto. Volvimos de Lost Garden, el loto, tiempo del loto. Y aquí nos estamos quedando. esto se puede conocer como el Main Bazaar o Parang. Parang es el lugar también. Si usted quiere conocer la Delhi, estar con estado turista, pues eh, este es el lugar. Mochileros, pues, eso sí. No es lo más divino del mundo, pero... Está tratando de limpiarla, mire. Eh, está, eh, es para... Obviamente hay lugares más bonitos pero no tan indio. O que nos sacaron a esa tuk-tuk de la carretera. locos, esto. es para los mercados de frutas. Miren qué delicia las frutas sandías. Esto es serliches. Amar. Mangos. Y el calor que está haciendo en este lugar es impresionante. Amigos, estamos hablando unos 44 grados hoy, no más. Y es que el viento se siente como cuando usted le hace con un secador, así hirviendo, así esta es la India, esta es Delhi. En Despidiéndose la India. Ya estamos, ya esto es de los últimos cosas. Pero no falta el videito chévere para que vean esto de locos. Es el río la India que llaman. El India como es. Como le dije en videos antes, esto no es hablando. No, esto es conocer otras cosas. Ver la cultura de la India. ¿Qué hacen la gente? Bueno, entonces miren el vecindario. Del chavo. el <laughs> chavo. Miren el, vecindario donde nos conseguimos el hotel. O sea, se pierde uno muy rápido. ¿Por dónde es? Half backpackers heavy. Ramdara. Ramdwara. Yeah. Uh-huh. This is inside Yuma Thank you. Yeah. Thank you. Where are you from? Colombia. Colombia. Thank you. pensarán que esto es lo más peligroso, que esto es el sur de Bogotá, que esto es horrible. Que aquí roban, no. La verdad, más lleno de cosas. Ustedes la cámara, aquí pues no pasa absolutamente nada. Aquí no pasa nada, aquí la gente ya lo hace. Miren, miren La tranquilidad. Y para comprar, este es el lugar. Usted quiere vivir la India, es, miren, bastante pero creo que el a ser derecho. es más derecho. Mire, barberías. Y llegamos. No, este es otro. Ay, no, mentiras. Hola. Este es el hotel, muchachos, para que miren las cables llegamos. Este es el hotel. Llegamos y aquí ya tiene aire y ahora todo está perfecto y es súper limpio y bueno y esto se da una pared bueno este es el último room tour de este paseo en India mire este es el hotel aire en Delhi espacioso, ¿sí? digamos no está en la mejor eh, estado, se ve un poquito, un poquito feo esta parte, por ejemplo, de, una cosa, pero está limpio al menos, está limpio que es lo más importante, supuestamente tiene ah, televisión, este es baño, típica que el baño cae Y bueno, este fue el último tour, room tour de aquí. Ok.